はい、マルコ・マルコによって中心に位置し美しい平和な世界を築くことが愛人に与えられた使命であることからでした上島守哲同志先生は道の中心としてこの使命の実現のために邁進されて 本日は悪天候にも変わりませずこのように大勢の皆様方にお集まりいただき第44回全日本合気道演舞大会が盛大に開催できましたことを本当に心から御礼申し上げますこれもひとえに日々合気道を稽古されている皆様方の合気道に対するご理解これがこの素晴らしい大会を導いたものと確信いたしております 本大会の締めくくりといたしましてこれから演舞をさせていただきます、えー、普段私どもは稽古をしております立ち技座り技安身半立ち浮き取り他人数投げと基本的なものをもとに演舞をさせていただきたいと思います ル